profunda coneixedora del món de la fotografia, investigadora visual i productora cultural. La nostra tercera conversa és amb la Helena Vélez Olavarria, exdirectora del Festival de Fotografia Documental de Barcelona Dogfield i l'actual ambaixadora del Art Foto BCN. Aten las nuestras preguntas desde Londres. En estos momentos, como estoy haciendo uso de la imagen y de la fotografía, sobre todo como, como un cuaderno de notas, estoy utilizando la fotografía de manera más, a veces más consciente, más inconsciente que otras. Me gustaría pensar que todos estos apuntes en este momento me servirán en perspectiva para entender mi mapa emocional y vital actual, ¿no? que como, en sociedad también es algo incierto y algo confuso. Entiendo que la fotografía puede servirnos para entender nuestro, nuestro presente y quizá construir nuestro, nuestro futuro colectivamente. Pero inevitablemente también me está invitando la fotografía, a unirla a una reflexión, o una investigación que estoy realizando en lo, en lo profesional sobre la noción del hogar, ¿no? a un estado mental y algo emocional que quizá hasta ahora no lo había vivido de manera tan, tan oscura, no sé si utilizar esta palabra, ¿no? pero ver perspectivas diferentes sobre la idea de la construcción de, lo doméstico, ¿no? de la experiencia de lo doméstico. Creo que en, el estado actual de, de, confinamiento, la imagen puede tener un papel súper importante y activo en la creación de ese archivo plural de experiencias colectivas y tal y como te decía, ¿no? que también nos entiendan en perspectiva, entender mucho mejor nuestro presente y quizá hacia dónde vamos. Ese relato de, miradas, eh, voces eh, plurales que eh, a veces también se trabajan con ah, imágenes tipo cliché. estos espacios de, encuentro, de contacto, de afecto, ah, que han dejado de existir temporalmente, se están transformando hacia, hacia otras plataformas. Yo creo que es un momento interesante también para, para volver a reflexionar y repensar eh, lo que entendemos como cultura y que quizá las líneas de actuación y de trabajo ah, seguirán siendo similares, ¿no? Eh, representación, accesibilidad, diversidad, interpretación y confío en que los retos que nos presenta pues, la pandemia o esta crisis económica, social, sanitaria nos ofrezca un espacio de posibilidades, de posibilidades para construirla, repensarla, reflexionarla y pensarla, pensarla colectivamente no sé, entiendo la cultura, los espacios culturales también como, un espacios para reflexión, el aprendizaje, el encuentro, ah, pero sobre todo la conversación, ¿no? Eh, espacios de diálogo. Y ese debería de ser un poco el, objetivo principal, que sirva existiendo como tal. hace poco leía un tuit que me, pareció muy interesante, ¿no? De Iván de la Nuez, en el que comentaba eh, que ojalá en la pospandemia se vuelva a tener eh, la importancia del cómo sobre el qué, ¿no? y que la crítica eh, recupere el terreno perdido ante la noticia. me parecieron palabras interesantes a repensar, cuestionarnos mucho los modelos eh, que hemos estado siguiendo en el pasado.